鏡屋祭りかかはいやってまいりましたよ京都静岡いやインターネットで見た時は博物館かなって思ったんだけど違いました居酒屋でしたというのもこの居酒屋さんはこの京都酒造館っていう名前なだけあって京都全域のお酒が約30種類飲み比べできるらしいうん 早速ね私もいろんな京都にせっかく京都に来たんだからいろいろね本当は一軒一軒京都中のお店を回ってお酒を飲みたかったんだけどめんどくさいんでここに来たらね全部いっぺんに飲めるっていうのではい来ましたあの早速ね行ってみようと思いますあのー、ドアの横に書いてる漢字は何なんでしょうかね美しい酒燻製なんか読めませんが関係ないでしょうということで早速飲もうと思います かめっちゃお酒あるじゃんえー、あれはあ飾りかあの棚のやつはえー、メニューメニューメニューくださいふんふんふんすごいこれ本当に30種類あるんですかえー、すごい 初めてです私初めて3種飲み比べとかはねよくあるけど30種類だよ目の前に30種類全部味違うんだよしかも京都中のお酒だけで30種類日本全国じゃないんだよ京都だけっていうのがねすごいねさすが期待してました京都に <laughs> じゃあ早速いただきます そやそやそやそやそやそやそやそやそやわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいを見てくれてありがとうチャンネル登録よろしく